Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizə qoz küküsünün bişirilməsi qaydasını çəkib göstərmək istəyirəm. Bunun üçün 10 yumurta götürürük və yumurtaları yaxşıca çalmağa başlayırıq. Yumurtaları yaxşıca çaldıqdan sonra üzərinə 3 stəkan çəkilmiş qoz ləpəsi əlavə edirik. 1 çəkilmiş baş soğanı əlavə edirik. 1 xorək qaşığı un, çox da dolu olmayan, zövqə görə duz və istiot, qara istiot əlavə edib qarışığı qarışdırmağa başlayırıq. Baxın, belə bir qatılıqda qarışıq alınır. Tavamıza yağ əlavə eləyib, bitki yağı hər tərəfini yağlayırıq və qarışığı əlavə edirik. Üzərinə çıxan yağları və bir qədər ki yağı əlavə eləyirik üzərinə ki yana, ə, e, bişəndə parlaq olsun. Əvvəlcədən qızdırılmış 200 dərəcəli sobada 30 dəqiqə ərzində bişməyə qoyuruq. Əziz izləyicilərimiz, artıq kükümüz bişdi. Siz də bişirin, afiyətlə yeyin, nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.